Bidezko oposizio sistema garden baten aldeko plataformak adierazi nahi du, ez dagoela ados Nafarroako hezkuntza publikoko egungo oposizio sistemarekin. Izan gai askok eragin negatiboa jasan dute prozesuan zehar. Irakasleek zalantzazko hautaketa prozesu ilun eta subjetibo bati aurre egin behar izan diote. Probak gogotik prestatu dituzten oposizio gile ez dute gain ditu eta gainera, zero kopuru handia dago, naiz eta amar urte baino gehiagoko esperientzia izan. Hone guztiak oso ondorio larriak eragin ditu kontratazio zerrendetan. Horrelakorik berriro gerta ez dadin, zenbait aldaketa proposatzen dira. Deialdiko lanpostu kopurua oso txikia da. Langile gehienek parte hartu behar dute. Ez funtzionario bilakatzeko, baizik eta zerrendetan lanean jarraitzeko moduan gelitzeko azken urteetan, beren lana egin duten irakasleen euneko esanguratsu bat kontratutik gabe geldi daiteke. Irakasleak babesteko, oposizioak kontratazio zerrendetatik bere iziberko lirateke, eta zerrenda horiek urtero birbare matu. Horrela, oposizioko zati ezberdinak gainditzen dituzten langileek baremoaren puntuazioa handituko lukete. Lehenengo probak programazioaren eta unitate didaktikoaren defentsa izanen lirateke. Irakasle askok ezin baitute beraien programazioa eta unitate didaktikoa defenatu. Ez baitituzte lehenengo probak gainditzen. Azken hau, ebaluazi irizpide gardenak, berdintasunezkoak eta egiaztagarriak ez daudelako sortzen da. Programazio didaktikoa oposizioetan parte hartzeko behar den gainerako dokumentazioa bezala, erregistro elektronikoaren bidez emanen litzateke. Egoera zaiak saiesteko, beste autonomia erkidego batzuetan ematen ez direnak. Gaiari eta proba praktikoari dagozkion zatiak, test motako azterketen bidez eginen dira. Garatutako gaitegi ofizialekin. Azterketa bakarra egon, egonen litzateke espezialitate bakoitzerako. Garatutako gaitegi ofizialak, Nafarroako bi hizkuntza ofizialetan egonen lirateke. Eta ale ba, ala balegokio, atzerriko hizkuntzan ebalatu beharreko espezialitateetan. Eta azkenik, gaitegiak aldatzeko eskumena hezkuntza ministerioarena da, baina Nafarroko gobernuak funtzio publikoan ere badu eskumena aldaketa horiek egiteko.